Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм из сказочного патруля, костюм Снежки. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. У нас в интернет-магазине вы найдете э, сказочный патруль не только Снежку, но еще и Машу, Варю, Аленку. Сегодня мы рассмотрим Снежку. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Starter.ru. И давайте посмотрим, как выглядит костюм Снежки. Такая вот красивая голубая юбка. Смотрите, яркая. Здесь нашиты сердечки блестящие такие. Вот вы можете видеть, они переливаются. Посмотрите, также у нас идут и э, разные стразы, и потом вот так вот идут блестящие пайетки. Это все блестит. Юбка у нас сзади идет на резиночке, тянется. И сбоку она идет на молнии. То есть регулируется по талии. Внутри вот так вот она на подкладочке. Юбка сама плотная, толстая. Такая довольно объемная. И очень прочная. Такая юбочка. В комплект у нас входит головной убор. Посмотрите, в цвет юбки голубенький и бежевый цвет у нас. Здесь идет тоже со стразиками, странными такими блестящими бусинками. Сзади выглядит вот так. Головной убор довольно такой объемный. Вот так внутри это выглядит. Вот такой вот головной убор. комплект у нас также входит кофточка. Посмотрите, вот такая Э, светло-голубого цвета кофточка. Также она плотная, материал мягкий. Здесь у нас также стразы пришиты, короткие рукавчики с шифоном, такие голубенького цвета. И сзади кофточка у нас выглядит вот так. Сзади материал у нас бифлекс, он тянется немножечко. Вот такая вот кофточка. И в комплект у нас входят штаны. Давайте рассмотрим штаны. Вот так вот они выглядят. Здесь у нас бифлекс сверху, он на резинке также тянется. И внизу у нас материал абсолютно такой же, как у юбочки и у кофточки. Такие широкие расклешенные штанишки. Вот так вот это выглядит. Здесь такие вот кружочки у нас висят, как бантики. И на шивочку у нас блестящие бусинки. Это все тоже из плотного материала, это прочные. Плотные, здесь у нас на подкладочке все прошито. Вот полностью костюм Снежки из сказочного патруля. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.